0. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр энэ Preship э, Limited гэдэг одоо нэг юм сайт байгаа. Энэ дээр Shiba олборлох ийм сайт байгаа маа. Олон янзын аргагүй. Одоо найз нөхдөд реферал хийж олж болно. За тэгээд дотроо тоглоомуд байна. Аа бас автоматар олох, өөрөө зүгээр олох гэдэг. Энэ бол 5 минут тутамд олдог гэд байлаа. За тэгээд бас майнинг хийж болно. Энэгээр олборлж болно. За тэгээд сайтуудын холбоосуудыг орж үзэж болно. А дараа нь PTS-ийг бас олборлж болно. За тэгээд энэ дотор хамгийн гол юм байна. Task буюу 21 ширхэг даалгавар гэдэг юм байна те. Тэгээд өнөөдөр нэг даалгавраа биелүүлж байна гэсэн үг юм би энэ бичлэгээ хийгээд. За тэгээд ингээд энэ дотор бүх юмнууд байж байгаа танилцуулга хүргэн. Тэгвэл энэ сайтын хамгийн гол юм нь юу гэхээр 15 сая шиба хүрчээж татаж авах хэрэгтэй болд юм байна лээ. Тэгээ би бол зүгээр тэр сайтын холбоосууд энэ төр яваад өнөөдөр нэг 7 хоногийн дотор цуглуулсан маань 5 сая 246 мянга 10 токен одоо олборлцоод байгаа байдал юм аа. За тэгээд хотошэл бол э, BTS дээр BTS дээр ороод олборлох доо одоо шалгалт бол 30 секунд 7500 шиба гэсэн үг. За энийг дарлаа. За секунд бүлээ. За пирот шиг явлаа. За тэгээд такси. За батлаа. За одоо албарлах. Энэ бас хийсэн юм 3500 очлаа гэсэн үг. Тэрээс 385 ийм BTS байгаа бөгөөд нийт нийлбэр дүн 209825 токен буюу 209825 шиба байна гэсэн үг юм аа. Тэгээд ингээд хугацаа нь янз янз гарч ирнэ. Бүр 1700 секундын хүртэл гарч ирдэг 30 минутын тасартай. Тэгээд одоо ингээд харж ил бүгд доош бууж байгаа. 6250 5000 доллар 15 секунд руу орчих юм байна лээ. За энэ 5000-д 1800 секунд хүртэл байдаг. Энэ 1800 секунд байна. 30 минут. Энийг хугацаанд гүйжих хооронд аа юу яадаг? Тоглох тоглоом нас байд юм байна лээ. Тэрийгэ тоглож аваад 30 минутаа гүйцээж болд юм байна лээ шүү. За нэг юм аргаараа одоо ингэ додрлох юм байна. Ямиг таанууд бас хийгээд үзэх хэрэгтэй. Энэ даалгавруудыг биелүүлснээр даалгавруудыг биелүүлснээр маань хамгийн чухал юм нь юу юм бэ гэхээр эндээс энэ жишээлбэл одоо нэг сашиба 5 энерги өгдөг юм байна. Энийг болохоор энэ даалгаврыг орчууллаад энэ даалгавруудыг тавьж өгөх юм. Одоо миний хийгээд байгаа бол энэ хамгийн сүүлийн байна л да. Яг энэ юу сайт дээрээс яг энэ сайтыг танилцуулж дураад бичлэг хийгээд 2 минутын дээд хамгийн багадаа 2 минутын бичлэг хийж тавих ёстой. Тэгвэл 10 долларын шагнал буюу 25 сая токен буюу шипа 5 энергтэй орж ирэх юм байна лээ. За ингээд бүгдэнд амжилт хүсье.